Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada semua Salam sejahtera Salam sejahtera Malaysia Brunei Singapura dan Indonesia Okey Jumpa kita kali ini Kali ini video keempat Video keempat ni Kita nak bincangkan pasal News Kanada Yang telah pun berlaku I think Wednesday March 7 Ada dua News Kanada USD 9.15 PM ADP Non-Farm Employment Change Dan juga 9.30 PM Kanada Kanada Trade Balance And then 11 PM News yang agak penting BOC Rate Statement ah, Dan juga Overnight Rate So kalau kita tengok dekat chart kita kita cat kita buka major pair iaitu USD Canada M15 so masa news berlaku tu lebih kurang something dekat here and then price naik atas laju and then tiba-tiba turun ke bawah so what will happen apa yang berlaku kat sini ialah kita ada satu setup yang sangat cantik setup yang biasa berlaku setup yang jarang orang nampak setup yang quite quite very very simple kalau price naik ke atas kita selalu look to the left look to the left look to the left okay So apa yang kita ada? Kalau kita look to the left, kita ada something shadow sini, satu shadow sini. Okay, kalau kita tandakan satu line kat sini. So inilah QM shadow. Saya tandakan ni sebagai QM shadow eh. Ada high, low, dia buat high high and then dia turun ke bawah in a very small small pattern. And then you perhatikan shadow dia ni. Shadow yang ni tinggi sikit saja berbanding shadow sini which is this QM levels ni sangat-sangat fresh. So kita tandakan satu line dan juga satu kotak Alright. And then apa lagi kita nampak? Kita ada satu fake out di sini. nampak di sini resistant, This is resistance. Resistance yang sama level. Betul tak? So kita ada R1, R2, R3. Saya tukar kepada time frame yang lebih kecil supaya senang sikit saya nak lukis. Kita tukar kepada M5. Alright. So this is your QM level, saya tandakan this is your QM level which is very very very fresh QM level QM level yang berbentuk shadow saja tadi kan Sebab ini adalah dia punya higher high, high low higher high And then dekat sini dia masih fresh, The price lower low Tandakan dia exactly sama dengan open ataupun dekat sini saya tandakan Alright <coughs> And then perhatikan di sini game level kita kukuh ataupun berkebaran kalian akan jadi jika kita ada setup fake out eh jika kita ada setup fake out kombinasi dengan uh, apa-apa uh, pun manipulation yang dibuat oleh big trader maka ke kebaran kalian adalah sangat cantik untuk setup kita kan jadi so di sini kita ada res resistance yang sama level 1 2 dan 3 lebih kurang sama level so saya tandakan sini sebagai R1 this is kita punya R1 ok resisten 1 di sini kita punya R2 resisten 2 and di sini lebih kurang kita tandakan sebagai R3 resisten 3 so dia dah jadi setup fake cup so kita dah belajar banyak kali bahawa bila you ada setup fake cup kita kena cari QM level yang fresh di atas saya lukis balik saya tak fake out kita satu dua dan katakan itulah ada R1 di sini R2 okay and then press buat R3 so jaga-jaga bila ada R1 R2 R3 apa yang kita buat buatlah kita looking for QM level yang fresh di atas sedikit daripada R1 so let's suppose kita ada QM level kat sini ni saya, saya naikkan sikit lagi sikit supaya senang nak lukis ok and then kita ada QM label yang fresh di sini maksudnya belum pernah disentuh ok so di sini kita tandakan kita punya QM level this is our QM level saya tandakan dengan anak panah this is our fresh QM level so bawah ni ada R1 R2, R1, R2, R3 so biasanya biasanya price akan naik ke atas pergi dekat QM level and then price turun ke bawah ok so ini yang berlaku pada USD Kanada M5, M15 kalau you tengok kita ada R1, R2, R3 kita ada QM level yang fresh dekat sini which is very very nice ok <clears throat> and then price naik ke atas gagal close daripada atas shadows ni stop loss kita pun kecil saja. and then kat mana kita nak TP ok TP kita adalah di bawah sini tempat price naik dia naik ke atas sini and then dia akan turun bawah balik di bawah sini pun you boleh tipikan you punya uh, position kalau you sell right sebab selalunya price uh, big trader biasa bila mereka buat manipulate macam ni bila mereka buat manipulation dan suppose dia orang sell kat sini maka dia akan buang dia punya order sell ataupun dia take profit di bawah sini sedikit saja okey tapi untuk lebih selamat di sini pun sudah memadai. So I think it's quite good uh, risk versus reward. Risk dalam let's suppose dalam 5 pip, 10 pip you take and then you can get around 100 pip. Satu risk pas 10. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.